البينة والحرم سيدنا ومولانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن الصلاة الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين فإذا سيد الخطيب المنبر وشرع بالخطبة ولا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد نظرت وفي حديث آخر ومن له فلا جرعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله شريك له شهادة أن نزها مبزوعا عن الأهل والضلال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان بين أهل الكمال خير الكتاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير أصحابه وآله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياكم الله وطاعته لعلنا من المفلحين kaum muslimin jemaah yang berbahagia Salah satu jalan menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mengerjakan ibadah puasa. Dengan mengerjakan puasa, kita tak dapat mengalahkan ujian lapar dan haus. Kita tidak dapat dipengaruhi oleh lezatnya makanan, nyamannya minuman dan cantiknya perempuan. Semua itu sudah dapat kita menahannya dengan tetap terus menerus dalam tempo sebulan lamanya. Maka orang orang itu betul berpuasa karena Allah niscaya tidak dapat dia diganggu oleh hawa nafsunya dan menghargai perintah Allah Subhanahu wa taala atau melanggar larangannya. Inilah satu daripada tanda bahwa puasa itu mengalami iman. Tidak tentu dapat menggambarkan bagaimana besar pengaruh malam itu buat melamatkan iman dan merusakkan kehormatannya. Tetapi orang yang sudah bisa menanggung penderitaan lapar dan haus yang didapatnya dari pendidikan puasa sebulan Ramadan, maka tidaklah bunyi imannya, tidaklah rusak kehormatannya karena mungkin tersebut tadi. Maka orang yang ikut mengadakan puasa karena Allah, misalnya kuasanya itu menjadi menantikan imannya, menguatkan keyakinannya, dan menjadi segala macam kemuliaan, karena puasa itu terdulung daripada sabar dan orang yang sanggup berlaku sabar dalam kebenaran itu menunjukkan keteguhan imannya maka telah teman Allah subhanahu wa ta'ala diinginkan di dalam Al-Quran sebagaimana firmannya wa al-lazina as dia ajarhum bi dan ma kanu artinya sesungguhnya kami akan berikan kepada orang yang sabar itu ganjaran mereka lebih baik daripada apa yang mereka terima. daripada tanda-tanda ketakuan iman seorang itu yaitu dapat yang matang dan menjaga orang muslim daripada perbuatan yang sia-sia dan sesat sebagaimana dalam merupakan kulit pengambilan semua Rasulullah SAW bahwa selama hidup beliau tidak pernah makan dan melakukan perbuatan yang haram rugilah orang-orang Islam yang tidak berpuasa dengan tidak ada ujar sana dan orang yang berpuasa tetapi tidak berpuasa buminya menjadi baik dalam makanannya, minuman dan perbuatan masih tertentu yang awam Oleh sebab itu, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah kita menjadi baik dan dengan baiknya tiap-tiap kita itu menjadi baik. Masyarakat kita sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan puasa kita menentukan iman dan dikurniakan kepada kita kehidupan yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang akan kita Allah, اللهم صل وسلم وجب عنهم وتفضل وبلغ وبلغك وطمنك على اشرف مقبالك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابه رسول الله اجمعين شريك له برضا من ولي وكفى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا هو ورسوله سيد الخلق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه إلى الله عباد الله اتقوا ربكم زي ما تقولون واتقوا عملكم عن هو واعلموا الله وعلى وصحبه وسلم القوي وارض اللهم اموات الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين وتابع تابعهم وتابعهم بسلم يوم الدين وعلينا بعملك يا ارحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخزر من خزر المسلمين ويفتح ما تنازل ازمنه مطمئنه وسيئه من المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات learn